大家好，今天我要介绍市面上贩售的两种验电笔如何使用。首先，我要介绍接触式验电笔。这种验电笔构造很简单，里面就是装一个电阻，还有一个的电，从这边进去，然后从。 从这个金属出来，流到你的身体，然后接地，造成一个回路。如果这这一条回路里面有导通，这个奶灯就会亮。我们来试试看。首先，先将这一支接触式验电笔插到插座的孔上。插上去之后，手去摸这个金属的部分，它里面的奶灯会亮。 表示说这一个插座有电，然后这个代表是火线，放掉它线回路就断掉，断掉它就不会亮。再来我要介绍这一支是感应式验电笔，感应式验电笔就是我们测的电插座有电它是。 人体是不用经过这个电流的，就直接插上去，会叫就有电。哦，它它电流是不会碰到，它的方法就是利用它交流电产生一个磁场电场，然后感应到这个点点笔，蜂鸣器就会叫。像这一条延长线，哦，有电它就会叫，这边有电。OK，谢谢大家收看。